מכירים את הקטע הזה שחרדים מדפיסים ושמים בכל תיבות הדואר בשכונה שאתם גרים בה פליירים עם התמונה שלכם, השמות של בני המשפחה שלכם, כתובת המגורים האישית שלכם, ומפיצים עליכם שקרים? מה, לא? אף פעם לא קרה לכם? אז לי ולמשפחתי זה קרה, אתמול. מכיוון שהרבנים לא מצליחים להתמודד מול הטענות בסרטונים שלנו, הם ירדו לאחרונה לרמה ממש נמוכה, והחליטו לתקוף אותי באופן אישי. לאחר ששכניהם בעבר חשפו את פניהם האמיתיות, הם עברו לשכונתנו. השכנים שלנו דווקא היו ממש סבבה עם זה שאנחנו משיחיים. הסיבה שנאלצנו לעבור זה כי זרקו לי שקיות עם צואה לחצר הבית, איפה שהילד הקטן שלי משחק, חיבלו לי במנוע של הרכב והתקשרו ואיימו שהם באים לרצוח אותי ואת המשפחה שלי. שיחות שגם הופנו למוטי ולאנסטסיה. ואז נאלצנו לעבור לדירה. ועכשיו, הם שוב מנסים להסיט את כל השכונה מפני איתן היהודי משיחי האיום והנורא. האסטרטגיה של הרבנים נשמעת לכם מוכרת מאיפשהו? נכון, גם הנאצים היו מחלקים עלונים בשכונות בהן חיו יהודים על מנת להזהיר ולהסית את כולם נגדם. ככה זה, כשלא מסוגלים להתמודד עם מה שהיריב אומר, מנסים להשפיל ולתקוף אותו במקום את הטענות שלו. רבנים יקרים, מה בדיוק ניסיתם לעשות? לחשוף אותי בתור משיחי? כן, כי אף אחד עד עכשיו לא ידע. מה בדיוק קיוויתם שיצא מהפעולה הזאת? שיפגעו לי באישה ובילד? מה אתם חושבים? שנשתוק ולא נדבר על ישוע אם תפחידו אותנו ותאיימו עלינו מספיק? כמה נמוך השנאה שלכם תיקח אתכם? לרצוח אותנו? אבל למרות הכל, אנחנו עדיין אוהבים אתכם וסולחים. כי זה מה שישוע היה עושה.